Тажрибе жүргүзүү үчүн аминдин 3 түрүн колдонобуз меркаптоэтанол аминоспирт бардык биринчилик аминдерде тиешелүү реакцияларды берет диэтиламин экинчилик амин жана анилин ароматтык амин алар сууда кандай эрит экенин көрөбүз меркаптоэтанол суу менен бардык катышта аралашат диэтиламин дагы суу менен бардык катышта аралашалат. анилин суу менен жакшы аралашпайт жана суудан оорураак келет эми бардык пробирканын фенолфталиин кошобуз меркаптоэтанолдо фенолфталин мала кызгыл түскө өзгөрөт демек суудагы эритмелери өтө күчтүү негиз фенолфталин диэтиламинде мала кызгыл түскө өзгөрөт демек диэтиламин суудагы эритмелерде күчтүү негиз анилинге фенолфталин кошсок мала кызгылт түс байкалбайт демек анилин суудагы эритмелерде күчсүз негиз эми бардык пробиркаларга концентрацияланган күкүрт кислотасын кошобуз меркаптаэтанолдо өтө көп жылуулук чыгуусу менен ыкчам реакция жүрүүдө чоюлчак эритме пайда болду муздаганда андан этил аммонийдин кислоталары чөгөт этиламин бар пробиркага концентрацияланган күкүрт кислотасын кошобуз Жетишерлик ыкчам реакция жүргөнү байкалууда мында түтүн жана катуу зат диэтиламиноиддин сульфаты пайда болду реакция өтө ыкчам жүргөндүктөн амин бөлүкчөлөргө ажырай баштады анилинге концентрацияланган күкүрт кислотасын кошобуз реакция жетишээрлик ылдам жүрүп катуу туз анилиндин сульфаты пайда болду катуу туз анилиндин сульфаты пайда болду анилин күчсүз негиз экенине карабастан ал концентрацияланган күкүрт кислотасы менен аракеттенишип анилиндин тузу пайда болду эми пайда болгон бардык тузга суу кошобуз этил аммоний сульфатына диэтил аммоний сульфатына анилин сульфатына аралаштырабыз этил аммоний сульфаты диэтил сульфаты сууда жакшы эрийт ал эми анилиндин сульфаты сууда начар ээрийт эми бардык пробиркаларга жездин сульфатынын суудагы эритмесин кошобуз меркапта этанол менен ачык кара көк эритме пайда болду бул моноэтанол амин жездин бирикмеси диэтиламинде көк чөкмө чөктү башкача айтканда диэтиламиндин лиганттык касиети туруктуу жездин бирикмесинин пайда болушуна жете кербейт анилинде байкалаарлык реакция жүргөн жок пробирканын бетинде жашгыл чөкмө пайда болду бул анилиндин сульфаты бирок туруктуу бирикме пайда болгон жок биз мындай жыйынтыкка келсек болот жездин бирикмелерин биринчилик аминдер пайда кылат ал эми экинчилик жана үчүнчүлүк аминдер жездин бирикмелерин пайда кылбайт эми бардык пробиркаларга нингидрин спирт эритмесин кошобуз салышты түсүнүн өзгөрүшүн байкоо үчүн ошол эле өлчөмдөгү анилиндин спирт менен аралашмасын да коюп коебуз бир аз убакыт өтүп анча эмес ысытуудан нингидрин этанол менен кочкул кызыл түскө өзгөрдү диэтиламинде сары түскө ал эми нингидриди жок анилинде эритменин өңү эч кандай өзгөрүүгө дуушар болгон жок биз мындай жыйынтыкка келсек болот анилин ароматтык амин нингидрин менен реакцияга кирүүсү баарынан төмөн